Ah, vous n'imaginez pas, hein Pour un petit patron de province, venir à Paris, c'est le top, c'est le Graal, c'est une tuerie, un voyage intersidéral. <laughs> du coup, le voyage intersidéral, j'ai décidé de le faire à l'Apollo. Si, la salle de l'Apollo, comme l'émission spatiale. <laughs> Avouez que ça tombe bien, hein Et on m'a dit qu'à Paris, il y avait plein de petits patrons et qu'ils avaient plein d'amis, plein de clients, plein de fournisseurs, qu'il y avait plein d'autres entrepreneurs d'artisans. Venez tous pour découvrir la vie rêvée d'un petit patron, mon nouveau spectacle à l'Apollo. Et promis, ce soir-là, ceux qui vont briller, les étoiles, c'est vous, les petits patrons. ok. <laughs> Et puis c'est tout.